diverse. Mi chiamo Angela, abito a Torino e mi piacerebbe tanto farvi vedere dei luoghi di Torino meravigliosi e sono un'impiegata che però eh, ha il lobby e eh, avrebbe tanto voluto fare un lavoro creativo. Non mi dispiace l'impiego perché è una delle prime cose, dei primi lavori che mm, cercavo e volevo, però nel tempo ho scoperto di avere tanto dei video lì, anzi ci posso anche mettere delle immagini così faccio conoscere i miei lavori. Tac, ho dovuto fermarmi, perché purtroppo ehm, evidentemente se tu non fai delle opere d'arte e non le iscrivi alla SIAE eh, te le possono rubare e farle spacciare per proprie e quindi tu tutto il lavoro che fai te lo perdi in un attimo. E, e, e boh, allora ho detto vabbè, non importa, pazienza, non ho fatto più video per parecchio, per parecchio tempo. Ehm, il nuovo luogo di lavoro, perché ho cambiato il luogo di lavoro, mi ha fatto venire in mente invece di fare video sul make-up. trucchi, su come mi trucco, su come mi vesto, sui capelli, eccetera. E siccome anche in questo campo io mh, mm, mi sono un po' documentata, diciamo, ho letto un sacco di riviste, c'era un periodo che prendevo proprio tutte le riviste di moda, credo di averle lette tutte, tanto è vero che oggi io appena apro una rivista, più che andare a guardare i prodotti nuovi, perché più o meno si ripetono anche, a parte il trend del momento, anche le riviste di moda mh, mm, si ripetono, no? Quando le hai già conosciute per dieci anni, eh, boh, non, non trovi più niente di nuovo quindi ehm, tra quello, tra seguire anche io qualche tutorial su YouTube, che ho imparato delle tecniche di trucco, di trucco che proprio non neanche mi sarei sognata di, di esistessero. E siccome appunto mi, fa, mi hanno fatto, mi fanno complimenti, ho deciso di ehm, a mia volta far vedere queste cose, anche perché eh, su YouTube non ci sono, mh, mm, non c'è un pubblico diciamo molto grande, per lo più sono tutti al di sotto dei 30 anni. Io i 30 anni li ho già superati e ho pensato, magari come me ci sono tanti che mh, mm, cercano... Ehm, qualcuno loro, che abbia più o meno la loro età, perché il confronto anche solo su cosa, cosa fai, cosa compri, il prodotto che usi, ovviamente non può essere quello che si utilizza a 20-30 anni. E invece sono rimasta delusa perché funzione tutta la mia esperienza in tutti i campi di, dei quali mi ritengo esperta, ovviamente capelli, make-up, eh, faccio bigiotteria, so come riparare collane, come fare un orecchino, ehm, saprei anche cucire un po', ma proprio le basi diciamo, eh, so appunto potrei aiutare eventualmente qualcuno che vuole migliorare la propria voce o cambiarla addirittura la propria voce, però bisogna esercitarsi tanto, eh. Ehm, non faccio cucina ed esercizi di ginnastica perché mm, non, non ce la farei, non potrei. cicatura non è delle più straordinarie, eh, però noi che siamo persone che guardiamo i frutti eh, sicuramente mm, non resteremo delusi dai contenuti, perché io, mm, cioè per esempio, ecco vi faccio un esempio su un video ho parlato, ehm, eh, adesso c'è una specie di applicazione dove tu puoi messaggiare amicizia, gruppi di persone che si